क्या कर रही खुशबू ताकड़ी पीछे क्या देखो जी कर कर दे कर दे पे कर दे टाटा उनके टाटा कर दे टाटा कर दे बच्चों पा पा पे क्या खा रही मुंह कर आकर करा आ दिखाओ दिखाओ क्या खाया आपने क्या खाया हिंदी काम करती है फिर क्या खा रही आ? दिखा दिखा मुंह दिखा आकर

रही मेरे खुची बाबू अपनी बाबा पहन रही है कहाँ आपकी बाबा दिखा जरा कपड़े पहनो पहनो कपड़े अपने कहाँ कपड़े तेरे बाबा कहाँ ये नहीं नहीं बाबा है उसकी अब कैसे पहनते हैं कपड़े दिखा दो जरा कैसे पहने ये बाबा पहन जरा बाबा हाँ हाँ अपनी बाबा को दिखा दी पहना पनावत दिखा दे जरा सबको दिखा दे कैसे पहनते दिखा दे मेरे बच्चा वो कपड़े पहनती है ना अपने पहनो बेटा खुशबू तैयार हो रही है देखो इसको तैयार होती है अभी आप रहे हो टाटा ता कर दे सबको टाटा अब किच कर दे किच कर दो ऐसे वाले हेलो कुचू हेलो कर दो हेलो कुचू थप्पड़ कैसे मारती हो अपने आप पिट्टी कर दो बाबा को साइड करो पिट्टी करो अपने अपनी पिट्टी करो ये करेगी पिट्टी आ आ पिट्टी हो रही और सर पे तेल लगा लो पहले बाबू बाबू अपने सर पे तेल लगाएगा बाबू एक बाबा को नीचे उतारो कहा जा रहे Cadê? Cadê isso?